这个动作不修正，你永远打不到人。啊，对对对，打不人，打不人，打不人。很多人打拳的时候，他是这个状态，骨度非常大，手非常往后拉。他就打到我了，对吧？直接出拳，直接出拳，包括踢腿，踢腿一定要蓄力，把力蓄足。了。爆哎，我被他打到，了，对吧？其实很简单，你踢腿的直接起。 第二点就是，你不一定非是看哪打哪，对吧？你可以声东击西，打腿看头，看头打腿，你踢腿，对吧？能防住，是我看腿踢头呢，吧？那能就踢中他。高级玩家，你要变成高级玩家，希望在评论区给我们留言，然后有什么问题呢？你直接说出来，对吧？我们精选之后呢，专门录一期回答你的问题。